Hallo, ich bin Jennifer Schneider und leite den deutschen Standort und den Webshop von Usesoft. Uns ist aufgefallen, dass es viele Fragen zur Gebrauchtsoftware gibt. Vielleicht mal die wichtigste Frage vorab. Was ist Gebrauchtsoftware überhaupt? Das ist schnell erklärt. Wenn ein Unternehmen zu viele Softwarelizenzen hat, dann kann es die nicht mehr benötigten Lizenzen verkaufen. Der nächste Käufer erwirbt die Lizenzen also gebraucht. Der Clou ist, Software nutzt sich nicht ab, eine gebrauchte Lizenz hat für den Käufer den gleichen Wert wie eine neue. Der Preis ist aber wesentlich günstiger. Wir von Usesoft haben dieses Modell als erster Gebrauchssoftwareanbieter Europas professionalisiert. Dabei sind die Quellen, aus denen wir die Lizenzen beziehen, vielfältig. Das Insolvenzen, Geschäftsaufgaben, Umstrukturierungsmaßnahmen, Systemumstellungen oder aus Überkapazitäten von Händlern. Wir von Usesoft verkaufen die Gebrauchtsoftware 30 bis 60 Prozent günstiger als Neuware. Viele Kunden fragen uns, wo ist der Haken? Es gibt keinen Haken. Wie überall kostet auch bei Software gebrauchte Ware weniger als neue. Viele fragen uns auch, was hat Usesoft eigentlich in seinem Portfolio? Was kann man bei euch erwerben? Wir verkaufen alle gängigen Microsoft Volumenlizenzen, Office- und Serverprodukte. Hier haben wir stets eine große Stückzahl auf Lager und können sofort liefern.